真。 तस्मै शिकारा देवाय, दिगम् God. सलिलचन्दन चर्चिताय ध्वजाय तस्मै शिकाराय हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बर शिवाय गौरी वृन्द सूर्याय दर्शाद्वर नाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकारा